Iñaki Anasagasti eta Emilio Olabarria eaiotako kiden artean berrogeita hamar urte egin dituzte Espainiako Kongresuan eta Senatuan. Aurrenak hogeita bederatzi urte diputatu eta senatari eta bigarrenak hogeita bat diputatu. Datorrena abenduaren hogeiko hauteskundeetan ez dira hautagai izango. Biak bildu ditu berriak, Bilbon, eaiotaren egoitza nagusi zabinetzean. Nosotros tuvimos, tuvimos unas peleas con Barrio Nuevo terribles. le nosotros fuimos muy, muy, beligerantes con él. Muy beligerantes, la, prueba está en que Barrio Nuevo viene ahí y cambia de acera cuando lo ve. Sí, sí, sí. incluso coincidí recientemente en Madrid con él. Eh, intentó una cierta aproximación, mm. que intenciones, pero yo, yo me negué a darle la mano y, eh, le, desprecié, Nosotros eh, con la intensidad que, que, se, que, se, tiene despreciar a un asesino. Hay una cosa que se comenta mucho, es la sintonía entre los que han sido responsables en el interior y los que han sido ministros del interior, aunque sean de diferentes partidos. Ellos siempre invocan que eh, tiene unos perfiles tan, tan duros, tan traumáticos, ese ministerio que no pueden dejar de comprenderse unos a otros. y comprenderse salvo, salvo, salvo Antonio Asunción. Exacto, que dimitió. Que dimitió con el tema de Tenía, sobre todo, admiración intelectual con Javier Arzayos. Uh le cautivó. Eh, y luego le regalaba vino, le regalaba <laughs> Le invitó a comer en su propia casa, en su domicilio, ya no en la Moncloa. Y claro, porque Arzayus en la distancia corta, en aquellos años, y cuando quería, bueno, era un tipo encantador, ¿no? Y entonces el tipo, hasta que se rompió eso, se rompió eso con la manifestación de enero del año 89. Yo presencié la conversación, 99. Eh, yo estaba, estaba en el despacho de en el quinto piso, y me llama Aznar y pone el altavoz. Y le dice a Aznar, oye Javier, me he enterado de que igual eh, acudís a la manifestación contra los presos, ¿no? Sí, sí. dispersión, no me acuerdo. Presos, presos, sí. Digo, sí, mm. sí. Y, oye, me parece muy mal. Me parece muy mal porque le estáis dando, estáis legitimando, le estáis dando alas a esta gente, eso no puede ser, estos son esto, esta sigue existiendo, no sé cuántos y tal. Y digo, hombre, ya lo sé, pero hay algo hay que hacer. Tenemos que movernos. Y tú no te mueves, pues nos movemos nosotros oye, esto no puede ser así y tal. entonces empezó ya creciendo, oye, pues no sé qué. Bueno, porque estamos a víspera de Navidades, porque si no, colgaba en este momento inmediatamente el teléfono. Pues oye, eh, pues, eh, pues te deseo felices Pascuas y próspero año nuevo. Esa fue la última conversación. El 9 de enero la manifestación y ahí empezó la guerra mundial. empezaron a meter caña, pero a todos, ¿eh? Estaban muy verdes, no tenían ninguna experiencia de... no, no habían tocado poder, nada. Ibarreche era vicelendacari y era un tío muy ordenado y sabía de lo que hablaba. Y les dejaba con la boca abierta. A mí me dijo rato, y ese, chaval vale mucho, y ese ya que había <laughs> formar parte de nuestro equipo. No, Ibarreche hubiera sido ministro de cualquier cosa, ¿verdad? Pues Bien. Siempre había un debate en el PNV sobre si ir o no a Madrid, que se nos ha perdido en Madrid. Pero siempre ha vencido la, propuesta de que tienes que estar donde hay, donde se cuece, donde hay algo y donde tienes transferencias. ¿no? Y entonces una ley orgánica como el estatuto, que se tenía que cumplir per se, pues nosotros hemos logrado a rastras muchas veces lograr transferencias y muchas jugosas en función de apoyos puntuales. Está muy difícil con el Partido Socialista y con el Partido Popular, que se parecen en materia territorial, con conflictos exteriores con huevo, otro huevo. No, pero bueno, puede haber mayorías diferentes y si no hay mayorías diferentes, antes o después, habrá que buscar otras fórmulas. En este momento, en el ordenamiento jurídico español está concebido para que esas fórmulas no existan. Ya buscaremos resquicios, ya buscaremos procedimientos. Uno de ellos puede ser la construcción europea, que la construcción europea vaya debilitando la propia noción de estatalidad ¿eh? y sobre todo fortalecernos aquí, en Euskadi. Fortalecer nuestros elementos de identidad, nuestros elementos de vinculación, nuestro sentido de pertenencia y ser mayoritarios aquí. Los abertzales, no, no los de nuestro partido, los abertzales en general y ser fuertes aquí, afianzarnos aquí. ¿eh? Cuando seamos... Trabajar más nación que Estado. Más, eso es. Si se trabaja mucho la nación, la nación al final encuentra su hueco, antes o después. Y yo creo que quizás en Cataluña ¿eh? han, hecho, han tenido un error de cálculo por las dimensiones de la área de esto y igual tampoco ¿eh? estaba en la sociedad tan madura.